Вообще классно работа любимая, нелюбимая <laughs> отличается тем, что одна берет энергию у вас, другая вам ее дает. Вот. И, конечно, надо стремиться к тому, чтобы вам все, что вас окружало, давало энергию, что вы ее можете использовать очень благотворно. У меня наладились отношения с, там, с, с друзьями, с родителями. Я вообще по-другому стала